papapá, é um papapá, é um papapá, é um papapá, é um papapá, é um papapá, é dois papapá, é dois papapá, é dois papapá, é dois papapá, é dois papapá, é dois papapá, é dois papapá, é dois papapá, é dois É três papapá, é três papapá, é quatro papapá, é quatro papapá, é quatro papapá, é cinco papapá, é cinco papapá, lá lá lá lá lá, é cinco papapá, é cinco, é é seis papapá, é seis, é seis. O que, que foi, parceiro? Não sabe ler, não? sacanagem, meu irmão. Ué, você não sabe ler aqui não, meu? Uh, se liga. É seis, papapá. É seis, papapá. É seis. Tá sabem, tá sabem, tá sabem, papapá. É sete, papapá. É sete, papapá. É sete, papapá. Dezessete, papapá. Dezessete, papapá. Dezoito, dezoito, papapá pro papo. Engraçado. Ô, meu irmão. Aí, ô, babaca, chega aí. Chega é babaca, hein, meu irmão? Chega Ô, ô, babacão, chega aí. 38, papapá. 38, papapá. 38, papapá. 39, 39, 39, papapá. 39, papapá. Papapá. Papapá. Papapá. 50 vezes isso aí, sai daí. 50, papai! Valeu! Vai, 62, papapá, sessenta papapá, 66!